天都快亮了，你又一夜无眠，不愿辜负心上的人，你不负杯中的酒。人这一生啊，就一堆堆坎坷，不做寂寞的奴隶，你不做孤独的鬼，就把这首歌。 送给迷茫的你，屋外沧桑，屋内过往，告别昨夜的愁。啦啦啦啦啦啦啦啦，呜啊吧吧吧。啦啦啦啦啦啦啦啦，呜哎呀哎呀呀。就把这首歌。 送给失意的你，是喜是悲，尘缘注定不折磨自己。就把这首歌送给心爱的人，我的爱情一揉就碎，你点到为止，不知所措才是人生，我学会了成长。 天都快亮了，你又一夜无眠，不愿辜负心上的人，你不负杯中的酒。人这一生啊，就一堆堆坎坷，不做寂寞的奴隶，你不做孤独的鬼，就把这首歌。 的你，屋外沧桑，屋内过往，告别昨夜的愁。啦啦啦啦啦啦啦啦，呜啊吧啊吧。啦啦啦啦啦啦啦啦，呜哎呀哎呀呀。就把这首歌。 送给失意的你，是喜是悲，尘缘注定不折磨自己。就把这首歌送给心爱的人，我的爱情一揉就碎，你点到为止，不知所措才是人生，我学会了成长。